दस बज्यो अहिले दस बज्नलाई दस मिनट लाग्छ popular We are in Camp Heat, Cooks River. in Aqua Crossing, भित्रपट्टि अहिले यो चाहिँ सोमा मात्र देखिरहेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल्यान्डफिल भयो र अहिले सिडनी पार्क भनेर अहिले हामीले सबै हेऱ्यौँ धन्यवाद journey travel visit is completed